саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағын бастаймыз бүгінгі қарастыратынымыз сегізінші сынып физикасы 15 бесінші параграф жылу процестерінің қайтымсыздығы яғни термодинамиканың екінші заңын қарастыратын боламыз бұл өткен сабақтың жалғасы яғни термодинамиканың бірінші заңының екінші заңын қарастыратын боламыз бұл жерде иә жақсы олай болса біз бастаймыз әрине бүгінгі сабаққа арқау болатын негізгі тірек сөздеріміз қайтымды және қайтымсыз процестер термодинамиканың екінші заңы негізгі біздің бүгінгі сабағымызға арқау болады деген сөз олай болса мына бір суретке қарайық ә, мына бір процесті сендер көргейсіңдер иә жалпы өмірде болады енді сендерге сұрақ осы бір процесіміз өздігінен мынандай қалыпқа келе ала ма қайтадан сынған ә, осындай бір стакан қайтадан өз қалпына келе ала ма деген сұрақ әрине өздігінен келе алмайды бірақ келтіруге болады қалай оны клейлейсің скоштап жасайсың в общем былай айтқан кезде ә, сырттан күш әсер етеді ә, сен әрекет етесің қайтадан бастапқы күйге солай келтіруге болады бірақ өздігінен келе алмайды ғой яғни осы бір сурет бүгінгі сабағымызға арқау болады деген сөз түсіндіре алдым ғой жақсы олай болса термодинамиканың екінші заңы термодинамиканың екінші заңы деп отқанымыз бұл табиғаттағы барлық жылу процестері қайтымсыз болып табылады табиғаттағы процестердің қайтымсыздығы яғни бұл мысал ретінде мына бір суретпен көруге болады мысалы мына бір шай дейік стаканда шай берілген осы шай ыстық болады бірінші құйған кезде белгілі уақыт өте келе бұл не істейді жылуын жоғалтады не үшін себебі ыстық дене салқын денеге өзінің жылуын береді деген сөз энергиясын өткізеді ешқашан суық дене ыстық денеге өзінің энергиясын өткізбейді бұл жерде ыстық жылу салқын денеге өтеді нәтижесінде шай салқындайды деген сөз сол атмосферадағы температура орнайды деген сөз ал енді сендерге осы жерде айтып кететін бірден бір не өздігінен салқын су ыстық болып қала ала ма өздігінен бола алмайды ғой жаңағы біздің стаканымыз секілді өздігінен мынау салқындаған су өздігінен ыстық бола алмайды егер сен ыстық бола алады қандай жағдайда жылы жерге қойсаң ол кезде күннің әсері болады сыртқы күштің иә немесе газ берсе газ жағу арқылы жылытуға болады қайнатуға болады ал бірақ өздігінен ешқандай күштің әсерінсіз қайттан бастапқы күйге ыстық күйге келе алмайды дейді яғни бұл бізде термодинамиканың екінші заңының принципі бұл ол деген сөз екінші текті мәңгілік қозғалтқыш жасау мүмкін емес дейді термодинамиканың заңы екінші заңы бұл жерде формула жоқ тек қана қағида ал енді осыған байланысты жалпы клаузис және келвин иә ә, солардың нелері бар тұжырымдары бар жалпы не дейді міне қарай тұрамыз клаузис тұжырымдамасы клаузис тұжырымдамасы деп жатқанымыз жылу ешқашан өздігінен температурасы төмен денеден температурасы жоғары денеге өтпейді дейді ол демек салқын дене ыстық денеге өтпейді керісінше ыстық дене салқын денеге өтеді дейді яғни мына жерде қарайтын болсақ ыстық дене бұдан төмен қарай өтеді деген сөз салқыннан ыстыққа қарай өтпейді деген сөз түсіндіре алдық қой осындай тұжырымдама жасайды ал келвин тұжырымдамасы кельвин тұжырымдамасы не дейді тек қана қыздырғыштан алынған жылу мөлшері есебінен циклдық жұмыс жасайтын жылу машинасын жарату мүмкін емес дейді яғни қарайтын болсақ міне қараңдар ыстық дененің есебінен жұмыс жасаған дене бірден жұмыс атқарады мүмкін емес дейді бұндай болу мүмкін емес дейді мысалы машина бірінші болып оталған кезде қызады қызбайынша жүрмейді өйткені бірінші оталған кезде ол салқын болып тұрады ғой оның қыздыру нәтижесінде жұмыс атқарылады ішкі энергиямыз артады одан кейін барып машина жүреді немесе жалпақ тілмен түсіндірген кезде сендер дене шынықтыру сабағына кірген кезде бірден волейбол бірден футбол немесе бірден ойынға көшіп кетпейді бірінші болып сендер жүгіртеді денені қыздырады ол демек ішкі энергиясын арттырады бұл деген сөз яғни ә, не істеді денені қыздырып алу деген сөз түсіндіре алдық қой ал енді бұл жерде екінші принципі не дейді циклдық процесте қыздырғыштан алынған жылу мөлшерін толығымен жұмысқа айналдыруға болмайды мүмкін емес дейді яғни сен жылу мөлшерін алдық мына қыздырғыштан бірден жұмысқа атқару мүмкін емес барлығын жұмысқа жіберуге болмайды мысалы айталық су қайнаған кезде 100 су қалмайды ғой буға айналады белгілі бір мөлшері сол себепті ол 100 жұмыс атқармайды деген сөз ал үшінші жағдай екінші түрдегі мәңгі қозғалтқыш яғни пәк жүз процентке жету мүмкін емес дейді яғни жүз процент жеткізу болмайды жасай алмаймыз дейді ал енді планк тұжырымдамасы бар планк тұжырымдамасы не дейді екен иә соңғы нәтижесі яғни қыздырғыштан алынған жылу мөлшерін толығымен жұмысқа ауыстырып беретін процесті жүзеге асыруға болмайды асыра алмаймыз дейді ол демек не дейді мысалы қыздырғыштан алынған жылу мөлшеріміз бар ғой газдық жағу арқылы жылу мөлшерін бердік ол қайнады иә ол сол сол нәрсені не істейді ә, толығымен жұмысқа ауыстыру алмаймыз дейді барлығы бірден жұмысқа бүкіл жұмыс жасалынды деп есептелінбейді өйткені газ жанады бірінші ыдыс қызады одан кейін барып суық қызады не, не болды бұл жерде 100% болған жоқ немесе бензин жанды бензин 100% жанатын болса одан түтін шықпайтын еді ғой сол секілді мысалды келтіруге болады ал енді ә, мына жерде дәл солай жалпы міне қараймыз ә, от жақтық мынауымыз қызды иә суымыз қайнады вентиляция айналды мына жерде получается осындай процесс жүріп жатыр мына вентилятор айналу процесін көрсетіп отыр сол кезде мынау ә, сымдардың қызу процесінде жылу біраз жоғалады осы жерде одан кейін барып не істейді ә, мынау вентиляторымыз айналады деген сөз ал енді келесі бізде э, бүгінгі сабағымыз қысқа нұсқа негізінде жалпы теорияға байланысты э, осы сұрақтарға жауап береміз кітапты ашамыз оқимыз дәптерге түсіреміз сұрақтарды дәптерге жауаптарын жазамыз және де түсінбеген жерлерің болса міндетті түрде комментарий ретінде қалдырамыз және де э, әрбір сабағымызды көріп отыру үшін біздің каналға тіркелуді ұмытпаңдар жақсы сау болыңыздар келесі сабақта жолыққанша